और आइए एक फरमाइश मिली थी आत्मा है चंदन जवानी है पानी आइए बड़ी प्यारी सी ये रचना है बोलिए सच्चे दरबार की जय आत्मा है चंदन एडिया म्यूजिक प्रेजेंट आत्मा है चंदन जवानी है पानी आत्मा है चंदन जवानी है पानी दोनों मिले तो दोनों मिले तो बनती कहानी आत्मा है चंदन चंदन जवानी है पानी आत्मा है चंदन चंदन जवानी है पानी देखल तो सगुरवा पर बहुत बोलई कव्वाली सुन के बता रिकॉर्डिंग बाय एडीआर म्यूजिक बैसकवा तू बुलबुला है पानी का मत करना जवानी का तू बुलबुला है पानी का कर नाच जवानी का ये जवानी ढल जाएगी पता नहीं जिंदगानी का कहना है देखिए कितने प्यारे शब्द लिखे गए हैं कि एक ना एक दिन परम पिता परमेश्वर के घर हमें जाना है और ये भूषण बाबू की तरफ से एक सौ करदास है एक भाई की तरफ से पचास रुपया करदास है परमात्मा कृपा बनाए रखें सभी लोग जानते हैं आज परमात्मा के घर से हम आप और पूरी कयानात आती है इस जमीन पे हम सब उन्हीं के संतान हैं जब वे अपने संतान को दूसरे घर भेजते हैं उन्हें परेशानी जब नहीं होती है और वही परमात्मा जब हमें अपने पास बुलाते हैं तो सभी लोग रोते हैं और भगवान को क्या क्या और क्या नहीं कहते अरे भाई भाई ये तो उन्हीं का बनाया हुआ ना है मशीन जब उनको देने में परेशानी नहीं तो लेने में क्या परेशानी हो सकती है जब चाहे वो ले सकते हैं रिकॉर्डिंग बाय एडीआर म्यूजिक बैसक्सा पीर था न जाए पीर न जाए देवी ऋषि आत्मा है चंदन जवानी है पानी आत्मा है चंदन चंदन जवानी है पानी

उदल सुबह भोरे खिलाया फूल फूल गुजरे क्या क्या क्या क्या सहे ये दिन अब गुजरे मेरा पिया विष का प्याला विष को भी अमृत कर डाला प्रेम के ठाई अक्षर पर के मस्त कबीरा गाए सुख दुख आए जाए जाए सुख दुख आए जाए सुख की भूख न दुख की चिंता कौन से अपना सुख दुखी आए जाए हाय कहे सोबत अखिया जगाए कहे सोमती निंदिया जगाए रिकॉर्डिंग बाय एडी आत्मा है जवानी है जवानी है पानी सत्संग में तू जाया कर नाम हरि का गाया कर सत्संग में तू जाया कर सभी लोग जी लेंगे कि सत्संग में तू जाया कर नाम हरि का गाया कर अपनों की क्या बात करे हम गैरों पे भी माया कर भजन में ये नहीं है भजन में सिर्फ इतना ही है कि सत्संग में तू जाया कर नाम हरि का गाया कर लेकिन मैंने लिख दिया नहीं रह गया था रिकॉर्डिंग बाय एडीआर म्यूजिक बेसकवा कि अपनों की क्या बात लिखे हम गैरों पे भी माया यही बात सुनकर मेरा यही बात सुनकर मेरा सुनकर सुनकर सुनकर सुनकर सुनकर सुनकर यही बात सुनकर मेरा यही बात सुनकर